Здравствуйте, меня зовут Магулан. Я сегодня хочу вам показать обзор фильтра. Фильтр называется Хьюберт. Он на базе обратного осмоса, 5 ступеней очистки. Что входит в комплектацию? А, в составе обязательно идет мембрана заводская, упаковки. Вот в такой коробке находится кран, через который будет потом очищенные воздухи забирать так сказать, первая теперь у нас идет вот такая вот прозрачная колба. Это удобно, когда, допустим, а, вы начинаете ее использовать, через какое-то время через эту прозрачную колбу видно, что происходит вообще с фильтром, как идет очистка. Да? Во второй ступени идет качество очистительного фильтрующего элемента вот такой вот картридж, наполненный а, активированным углем, гранулированным. Ну, фракция примерно как у как рис или гречка, наверное. Третья ступень это брикетированный а, активированный уголь. Проходимость 5 микрон. Вот идет станина. И на той части, где идет вход воды, там получается идет а, это уже будет как первая ступень, как я говорил, полипропиленовый. Вторая ступень гранулированный, третья ступень. И нельзя их путать при сборке, да? Но обычно этим занимается техник, поэтому ну, сильно заострять на это внимание не будем. Дополнительные предпочтительные материалы. А, пустугольный фильтр, то есть его называют еще inline. Здесь схема уже собрана, есть реструктор сопротивления, насос, блок питания для насоса. Тут есть еще такой клапан специальный, двухходовой называется. И колба, собственно, от мембраны, от обратно-осматической мембраны. А, также идут в такие вот э, специально определенная длина шлангов. Обычно этого хватает, чтобы делать стандартный монтаж. Дренажный хомут, ключ, чтобы откручивать колбы, руководство по эксплуатации. Еще дополнительно идет вот такой вот специальный кран и переходник для этого крана. Да? Все это подматывается и надежно закрепляется в систему питания холодной воды по сборке. Для того, чтобы собрать, нужно будет открутить колбу от мембраны. Вот, вот эту часть крышки. Для этого нужно будет, получается, вот шланг отсоединить. Его отсоединяем специально. Там есть такая техника. Прижимаем, вытаскиваем шланг. И опять, после того, как установили мембрану, засовываем. Он, в принципе, надежно все крепится также в составе обязательно идет бак. Я его показывать не буду сейчас, потому что неудобно его доставать. Отдельно потом покажу, что такое бак, почему он нужен для таких систем. В принципе, обзор на этом все. А как использовать, э, если вы живете в Караганде, как его можно установить. Э, обо всем этом можете узнать в описании. Я там обязательно оставлю контакты занимаюсь этим уже два года, и мои клиенты довольны тем качеством воды, который у них сейчас есть дома. Если вам установка фильтра в принципе интересна, всегда можно вот это обсудить, установить и пользоваться чистой водой. Всем пока!